असलम फ्रेंड्स सो गाइस मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं जी स्मार्ट टेक तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो है हम अपने लैपटॉप को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो how to fix my laptop because it is very slow and lag so guys तो first of all you can open so so, guys मैं यहाँ से जो है टास्क मैनेजर ओपन कर लेता हूँ तो तो गाइज मैं यहाँ पर लिखता हूँ task manager so here is right task manager so so guys my spelling is very manager शायद so guys here is his correct spelling so guys uh, I'm openly so so guys मैंने ओपन कर लिया है सो so गाइज मैं यहाँ पर स्टार्टअप पर क्लिक कर लेता हूँ I am starting I am click on startup so guys आप देख रहे हैं you can see it is very disable status so ये क्या होता है हमारा जो लैपटॉप होता है वो स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करता है so guys uh, uh, if you cannot uh, program if you cannot use any program in use on use so simply that is you disable so guys all this program is disabled so your RAM is very free and handy. so it is very good chance for your laptop is good health and good so guys uh, so please our subscribe our channel then and and the press the bell bell icon and more latest videos so guys allah hafiz i will